اللهم وفق تيمنا واجعل لهم المركز الأول اللهم اكفنا شر الهكرات العراقيين اللهم اكفنا كنبرة المصريين اللهم اكفنا التركيين المتبطحين اللهم وفق تيمنا واجعله من مركزنا هو يا حي يا قيوم طيب. طلعي <laughs> طلعي انا بنت اه بس ب راجل جرب كده تيجي عليا وانا اقسم بالله احطك تحت رجليا ولا اقول لك جرب تيجي على طرفي وانت مش هتستحمل قرف احلى مسا ما هي اخر مره ها لانك زودت وزودت كتير طفح الكيل عم تفهمني هذا الثعبان من أكبر الثعابين في العالم حيث يسمى ثعبان الأناكوندا وهو ثعبان كبير الحجم يصل إلى 6 أمتار في الوضع الطبيعي وهناك بعض الطفرات قد تصل إلى 10 أمتار وشكل هذا الثعبان يبدو مخيفا للغاية اشترك معنا للمزيد إن الله جميل يحب الجمال انت شكلك خرا ثلاث ايام بدور على واحد يطلع يتحداني بالراب ويغلبني مش لاقي اسمع لا أحد يؤمن بك لقد خسرت مرة ومرة ومرة انطفأت الأضواء لكنك لا زلت تنظر إلى حلمك تراجعه كل يوم وتقول لنفسك أنه لم ينتهي حتى أفوز غني معي غني إلى اللحظة لا تدري يمكن بكرة ياخذك الله Nice. Bargança. Demorou isso Boa noite, Marquês! 이맛 깍두서 못 해먹겠네 이 That's why I'm so sick of these bitches I bet that you around you don't think something about that You don't think something about I don't understand how you gonna connect and understand I everything on this I want not time I wake up You gonna do حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي بطئ بطئ لا لا لا يا لا لا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا يا كبير الراس وجلك لنا انت شكلك بتاكل عشبانا انت يا ثور خلك مننا نقسم العيش بينك بيننا يا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا كخرا وسكت احنا ناس فاشلين لا لا انت فاشل انا مو فاشل ليش فاشل